нерсенин мейкиндиктеги абалын координаталар аркылуу аныктоого болот мисалы кыска аралыкка чуркаган спортсмендин кыймылынын абалы бир гана x координатасы менен аныкталат да кыймылы түз сызык болот абалын аныктоо үчүн эсептөө телосу менен координата системасын байланыштырабыз ал бир гана о иx координата огунан турат эгерде нерсенин кыймылы тегиздиктин кандайдыр бир бөлүгүндө болсо анда абалы x жана y координатасы болот бул учурда координаталар системасы бири бирине перпендикуляр о ик жана о игрек окторунан турат эгерде нерсенин кыймылы мейкиндикте болсо анда эсептөө телосу менен байланышкан координаталар системасы бири бирине перпендикуляр болгон үч координата октордон о ик о игрек жана о зт турат нерсе кыймылга келгенде анын координатасы убакыттын өтүшү менен өзгөрөт ошондуктан өзгөрүүгө кеткен убакытты өлчөөчү курал саат керек болот эсептөө телосу аны менен байланышкан координата системалары жана убакытты өлчөөчү курал башкача айтканда саат биригип эсептөө системасын түзүшөт